صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Eling eling siro menungso Jaler estri enam lan tuwa enom lan tuwa Saben dina padha elinga kapan kapan nampa timbalan Saben dina padha elinga kapan kapan nampa timbalan Timbalane kang moho suci Gelem ra gelem bakale mati bakale mati Disalini penganggon putih Yen wis budal ora bisa mulih Disalini penganggon putih Yen wis budal ora bisa mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungsa rupa menungsa cucukane omah kuwa tanpa bantal tanpa kelasa cucukane omah kuwa tanpa bantal tanpa kelasa Omahe ra ana lawange, turu dhewe ra ana kancane, ra ana kancane. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Ditutupi anjang-anjang, diuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang Tangise kaya wong nembang kaya wong nembang Yen ngacine arang-arang pertondo imane kurang Yen ngajine arang-arang bertondo imane kurang Luweh loro luweh susah rasane wong ana neraka wong ana neraka dicawisi kota geni kelabang geni ula geni dicawisi kota geni kelabang geni ula geni. Ulone sak kluku-kluku nyawisi wong kang orang kang orangguku. guku sing wani maring pangeran gegampang dawuh pangeran sing wani maring pangeran gegampang dawuh pangeran Luwe mulya luwe mukti rasane wong ana suwarga wong ana suwarga dicawisi widodari pitung puluh punjul sici. dicawisi widodari pitung puluh punjul sici. Ya Allah kita nyuwun kesang engkang istiqomah istiqomah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله